मैं अनुरोध करूंगा बगैर किसी विलंब के आ, हमारे आदरणीय साथी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी को कि वो कई इसमें और तथ्य जोड़ेंगे वो नायाब तथ्य लेकर आए हैं वो अपनी बात कहेंगे प्यारे दोस्तों संगत का अपना असर है पानी दूध में मिलाओ दूध के भाव बिकता है तो आज सुरजेवाला साहब यहां आए हैं हमारा सम्मान हमारा गौरव बढ़ा है मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो मैं पहले दोहरा चुका हूं लेकिन वो वादा खिलाफी जो सेंटर की मोदी सरकार ने की इट इज क्लियरली एविडेंट और नीचे खरीद करनी पड़ती है भाई साहब तो लेने के देने पड़े हुए हैं केवल पॉइंट पांच परसेंट किसान ऐसा है जो एमएसपी से ज्यादा लाभान्वित हो रहा है और वो किसी सरकार के सहयोग की वजह से नहीं है वो उसके अपने बलबूते पे है अब जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 23 फसलों पे एमएसपी मिलेगी इससे बड़ा स्वांग हिंदुस्तान में है ही नहीं और जब मैं कहता हूं स्वांग तो एमएसपी सिर्फ गेहूं और धान पे मिलती है मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण जो कांग्रेस के इस बुक रिलीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया और बाकी फसलें भी हैं अब आप देखिए मकई तीन करोड़ से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है तीन करोड़ टन तीन करोड़ पंद्रह लाख टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है और प्रोक्योरमेंट सिर्फ पॉइंट सिक्स फाइव है प्रोक्योरमेंट सिर्फ एक परसेंट से भी कम है साहब और अगर आप देखें बाकी की चाहे ग्राम हो मसूर हो मूंग हो मैं यहां मैक्सिमम अगर देख रहा हूं तो पांच परसेंट या आठ परसेंट अब बाकी सब एक परसेंट से नीचे है अब मुझे बताएं कि क्या किसान की मजबूरी नहीं है कि वो दो ही फसलें उठाएगा उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो है बीमा ये जो इंश्योरेंस है ये भी किसान की जेब से पैसे निकाल के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्हें मुनाफा देने की एक चालसाजी है और यह बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक तीस हजार तीस सौ 320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया नाम के साथ दर्ज है यहां पे Bajaj Allianz Chola Future Generali सी आईसीआईसीआई ये तीस हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई और किसान को कुछ भी नहीं मिला ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब क्योंकि ये 60 परसेंट आबादी है हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी की विचारधारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है सरदार पटेल एक गौरवमयी इतिहास है गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है ये विचारधारा इनसे जुड़ी हुई है और गांधी जी का यह कहना था कि जब मैं कोई नीति लेके आता हूं तो मेरी सोच यह है कि उसका मुनाफा कतार में आखिरी आदमी के पास पहुंचे यही मेरा चिंतन है और जब मैं ये सब देखता हूं तो आप देखिए कि इस विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस सत्तर साल से जो बड़ी बड़ी किसानों को फायदा देने की स्कीम्स चाहे वो पीडीएस हो गरीब को सस्ता अनाज देना चाहे वो एफसीआई हो चाहे फूड सिक्योरिटी हो और तो और सात साल है साहब इसमें 126 परसेंट इंक्रीज है और बीजेपी के ये सात साल आप देखिए लेटेस्ट 1940 48 परसेंट अड़तालीस परसेंट अगर आप देखें वीट 750 से 1400 an increase of 87 percent BJP 2015 an increase of only 43 percent आप अगर कंपैरिजन करेंगे ग्राम चने 1440 से 3100 which is an increase of 115 percent अगर आप इनका देखेंगे 6300 सिर्फ 46 परसेंट आप अगर तुलनात्मक स्तर में देखेंगे कहां राजा भोज कहां गंगवा तेली कोई तुलना ही नहीं है मतलब ये अगर तराजू में तोलेंगे there is no stand I that they can fight on अब मैं ये सब बातें करने के बाद आप कुछ और कहना चाहेंगे मैं पंजाब स्टेट की बात करना चाहता हूं साहब हम ठूठा लेके इनके आगे नहीं खड़ा रहना चाहते पंजाब स्टेट का जो पंजाब मॉडल है वो बड़ी क्लैरिटी से यह कहता है कि भाई अगर सेंटर की सरकार हमें मारने पे तुली हुई है और हमारी 60 परसेंट आबादी विरोध में है विरोधाभास में है तो हम जिस ताकत के लिए लड़ रहे हैं और मैं बाकी पार्टीज को भी आमंत्रित करता हूं मैं तो एक साल से इस चीज को और किरदार की बात है किरदार बनता नहीं है आपातकालीन परिस्थितियों में दर्शाया जाता है तो वो भी दर्शाएं और वो बताएं कि उनके पास ऐसा क्या रोड मैप है जिस ताकत के लिए हम लड़ रहे हैं अगर वो ताकत आई तो स्टेट की सरकार किस तरह से किसान का उत्थान करेगी मैं आज क्लैरिटी से वो सब बताना चाहता हूं पॉलिटिक्स विदाउट एन एजेंडा और road map is a mere pursuit of power मैं ये मानता ही नहीं हूं कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस इस बार इलेक्शन लड़ेगी हम किसानों की जिंदगी बदलने के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे प्रमाण के तौर पे मैं जो पिछले एक साल से दोहरा रहा हूं वो आप सबके पास है लेकिन आज इसे ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट करके आप सबको बता रहा हूं देखिए ये सब बोलते हैं क्रिटिकल एंगल भी दिखाते हैं कि जी किसान के लिए कुछ नहीं हुआ हमारे लिए कुछ नहीं हुआ लेकिन कोई रोड मैप नहीं देता समस्याओं की बात उधेड़बुन की बात गुत्थियों को और ज्यादा उलझाने की बात सब करते हैं लेकिन कोई सुलझाने वाला समस्या का समाधान आपके सामने नहीं लाता उल्टी राह पे चलो को सीधी राह पे लाने के लिए कोई समाधान नहीं बताता मैं आज पंजाब मॉडल की सबसे बड़ी लाइन के जो हम खाते हैं क्या हम उगाते हैं पंजाब मॉडल ये कहता है कि जो हम खाते हैं वो उगाएंगे और the over dependence of rice will be done away with एक किलो अगर कोई धान उगाता है तो पांच हजार लीटर पानी उसमें जाता है हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगाते हैं सारे पंजाब का पानी we are the most lucrative state as far as giving subsidies is concern गरीब का उत्थान करने के लिए तो मैं पहली चीज जो फार्म रेवोल्यूशन की बात करते हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन हमसे ली और आज हमें यूज एंड थ्रो करके फेंक रहे हैं मैं उसका पहला हिस्सा आपके सामने लाता हूं कि पंजाब सरकार अगर voted into power will give P on dal oil seed and maize dal, oil सीड और मकई के ऊपर पंजाब सरकार लीगलाइज्ड एमएसपी देगी इस देश में पचहत्तर हजार करोड़ रुपए के तेल तेल बीजों से जो तेल निकलते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं और अगर दाल को मला लो तो एक लाख करोड़ रुपए worth of dal and oil oil seeds के जो ऑयल निकलते हैं वो इंपोर्ट होते हैं हम वो पैसे साइड पे रखेंगे और through PUNSUP and Markfed we will do procurement and give legalised MSP और इसका कारण है कि दो से तीन गुना ज्यादा बफर स्टॉक है आज चावल का सेंटर की सरकार के और आज उन्हें हमारी जरूरत नहीं है इसलिए वो हमें एमएसपी देना भी वाजिब नहीं मानते we will call it the yellow revolution oil seeds की रेवोल्यूशन आज हरियाणा की भी अगर आप देखें तो चार पांच गुना तिलों का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो यह बीजों से पांच पांच सात सात गुना पैसे कमाए जाते हैं पांच एकड़ वाला फार्मर खेत में जो भी लेबर लेके आएगा पंजाब सरकार उसकी लेबर को पूरी तरह से सब्सिडाइज करेगी उसका हाथ बटाएगी खेत मजदूर का तो मैं पहले ही बोल चुका हूं logic to give subsidy in hands of farm labour small farm families incentive crop diversification and labour incentive cultivation ये पंजाब सरकार करेगी साहब अगला जो मैं अनाउंसमेंट पंजाब मॉडल की करना चाहता हूं वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है अगर मकई सोलह सौ रुपए की हम लोग कहते हैं कि जोन में उगाइए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए और उसे 1200 मिलता है या 1100 मिलता है we will pay the gap the gap will be paid to the farmer this is the market intervention scheme जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अलावा किसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है साहब वो है उसके पास स्टोरेज नहीं है जितनी भी हमारी स्टोरेज है आज ड्राई ग्रेन के लिए चाहे वो चावल है चाहे वो गेहूं है हम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में किसान को यह इजाजत देंगे कि वो अपना कितना भी सामान स्टोर कर सकता है और 80 percent will be given to him 80% of the worth will be given to him as loan वो चाहे तीन महीने बाद बेचे चाहे चार महीने बाद बेचे जब भी बेचना चाहे वो बेचे the Punjab model states categorically Rahul ji की विजन को प्रियंका जी की विजन को सामने रखते हुए the Punjab model states categorically के भाई कोऑपरेटिव इज द फ्यूचर चाहे वो अमूल हो चाहे वो वेरका अगर आप देखें पंजाब में प्रॉफिट सबसे ज्यादा वेरका से आता है छोटा किसान और बड़े किसान की जो असमानता है वो मिट जाती है दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी चीज बेचने जाए और रेट कोई और तय करे अगर फार्मर टमाटर बेचने जाता है मंडी में तो उसका टमाटर पांच रुपए किलो वो कहता है तो तीन रुपए किलो खरीदा जाता है because it is a perishable commodity उसको पता है कि अगले दिन वो रहेगा नहीं and he does not have storage उसी दिन शाम को रिटेल की दुकान पे वो 25 का बेचा जाता है और अगर फार्मर ने दो महीने बाद उसी टमाटर को खरीदना है तो पैंसठ रुपए का वो अपना ही टमाटर दोबारा खरीदता है ये ज्यादती है जघन्य अपराध है और ये एक्सप्लॉयटेशन की परिकाष्ठा है इसलिए इसे दूर करने के लिए we will build cold storage Every five villages, every 10 villages will have cold store. The investment is not that big. और कोऑपरेटिव एक्ट जो 1990 का है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आज सारी ताकत and I state it categorically वो आज सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देता है चाहे वो पंचायती राज हो बाकी भी कुछ देख लीजिए आप सीडीपीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी हो सारी ताकत जो है ये एक्ट की ये टोटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है एक रजिस्ट्रार किसानों को नचाता है that power will return back according to Rajiv Gandhi vision will return back to the panchayati raj to the municipalities and above all to the farmer when it comes to the cooperative ये कोऑपरेटिव एक्ट हम अमेंड करेंगे सबसे बड़ी बात कि जब मॉल्स में बात आती है तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के दुकान होते हैं किसान से मकई जो है दो रुपए की एक वो खरीदी जाती है उस पर एट्टी रुपीज लगा के लेबल ठोक के बेचा जाता है और उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मतलब सार्वजनिक की जाती है मैं कहता हूं कि पंजाब में हर एक मॉल में बाबा नानक फार्मर स्टोर होंगे we will give the processing not to Birlas and Tatas We will not give it to Birlas and Tatas. We will give the processing to our youngsters. Jo processing hogi, chahe wo gud ki kulhari कुल्हाड़ी na ho, chahe wo organic gud hi ही na ho, chahe wo rice se rice bran, rice protein, rice fat, chahe wo वो se corn cornflakes chahe wo wheat se wheat bran ho, it will all be done in a cluster form development जैसे कपास उगती है राजस्थान के नजदीक जो बॉर्डर है तो वहां स्पिनिंग मिल्स और वो प्रोसेसिंग पंजाब का नौजवान करेगा और वो नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं नौकरी देगा ये मैं आपको गारंटी देता हूं ये प्रोसेसिंग का ठेका सिर्फ बिरला टाटा ने नहीं ले रखा पंजाब सरकार वो प्रोसेसिंग पंजाब के नौजवान से करवाएगी और औरतों के लिए तो हमने पहले ही कह रखा है कि हम उनको एक अलग तरह का सम्मान देंगे आधी आबारी और पूरा हक और अगर औरत की बात करें कोई भी लेडी अगर घर वाली कोई भी फार्म में जाती है और उतर के एक दिन की दिहाड़ी करती है साढ़े तीन सौ रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा होंगे that is clear anybody who is working खेत मजदूर कोई भी काम करता 340 उसका रेट फिक्स होगा उसके रेट फिक्स होने से एक एक मजदूर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी ताकि अगर कोई मुनाफा जाना है तो उसके पास जाएगा उसकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा और सबसे बड़ी बात साहब जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रहीं हम लोग इन्फ्लेशन के साथ मजदूर की दिहाड़ी को लिंक करेंगे और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 250 से 300 रुपए मनरेगा ले लीजिए या दूसरी कोई वो ले लीजिए 300 रुपए दिहाड़ी है तो जब तेल का रेट डबल हो गया वो 20 गुना ज्यादा सेल करते हैं सर 750 बिलियन यूएस डॉलर्स ये इंडस्ट्री है और पंजाब उसमें पॉइंट जीरो वन परसेंट भी नहीं है और अगर उस डेरिवेटिव इंडस्ट्री में हम अपने यूथ को ले गए we will not only give him opportunity वो बाहर जाएगा ही नहीं वो एमएसपी भी नहीं मांगेगा इसीलिए मैं डेरिवेटिव्स की बात करता हूं rice bran rice protein rice fat ये सब चीजें डेरिवेटिव इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल हैं और 7.5 lakh crore US billion dollars इसका शेयर है तो ये सब चीजें जो हैं ये पंजाब मॉडल में आएंगी sir we will also do reforms in APMC की मंडी एपीएमसी की मंडी में कोई नॉमिनेटेड नहीं रहेगा साहब ये जो मोनोपली है इस मोनोपली को तोड़ा जाएगा और इलेक्शन हुआ करेंगे वहां और इलेक्शन से एपीएमसी के मंडी का इंचार्ज चुना जाएगा we will usher in the white revolution आज आप देखिए जितना भी दूध बिकता है उससे डबल डिमांड है we will usher in fish farming meat beekeeping these are the things that we intend to do अब मैं सुरजेवाला साहब को कहता हूं ये पंजाब मॉडल गारंटी देता है साहब we give you a guarantee that we will do this